Hoppa! Hoppas ni är tillbaka. Ja, just ni kan inte se mig. Det ser mig som allt ni ser. här. Han är det finns ju inget här. Det undrar varför då? Varför gjorde du så? För vi kommer spela dag, Clicker Heroes. If you haven't heard oh, Om du inte har jag menar. Jag vet inte vad, jag pratar svenska, jag pratar engelska. Ni båda vet kanske om det, jag vet inte. I alla fall. Eh, på Clicker eh, på Clicker Heroes så eh, klickar man monster för att, bli, för att få guld. Så man blir starkare av. Och efter bara några minuter av att spela så behöver man inte klicka längre. Kanske inte direkt efter, men efter kanske några 30-20 minuter, 10 minuter så bara när man startar redan, man behöver inte riktigt klicka men det hjälper väldigt mycket. Så det, det låter som, det här spelet är bajskorv. Du klickar, får pengar, uppgraderar saker, repeat, repeat, repeat. låter som bajskorv. Men det är det inte, för det här spelet är Clicker Heroes! Om, för Clicker Heroes är det bästa spelet någonsin! okej? Okay? Så vi, allt kommer gå bra. Oj, tack, tack. Um, uh, uh, jag gör en timer bredvid mig som visar hur lång videon det har gått. Alltså, jag, råk, jag glömde bort från starten. Men nu är vi på Steam, min coola sajt. Så söker vi klick. Uh, here. Alltså, klickar, Here! Här är... ni ska inte göra strå som kostar pengar så... Nej. Men här är... Vart jag klickar... Här. Vänta, klickar... Klick... Klick... Er. Där är... Där är det. Klickar... Heroes! Det är väl roligt att spela. Klickar... heroes. Uh, cool ad by Spice Cool Clicker Heroes ad by Yay Yay Yay. Nu spelar vi det coola spelet. Pallspring. Och jag beredd. Ba. Bara ba. Bara ba. Ba ba bara. Bara ba ba. ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Jag, eh, jag kommer kolla på den här videon och om ljudet är högt eh, på ljudet är högt så kommer jag fixa det. På näst kommer jag nästan ta av det. Men ser, det är en pil här som säger. Vap, vap. Äh, eh, vänta här. Äh, vänta, vänta. Vi inget hände. Inget i världen hände. Inget hände. Inget hände i världen. Okej, okay, bra. Allt är bra. Allt är bra! Allt är bra! Allt är bra! Okej. Okay. Allt bra? Jag tror allt är bra. Bra. Så, det låter mycket för mig. Jag, tror, jag kommer sänka det. Det är säkert inte så mycket för er, men för mig det känns mer. Mycket mer. Jag kan ju inte nästan ha min röst. Och du vet att jag inte blir glad när det är sådana där saker händer. Jag är verkligen inte glad just nu! Äh. Vart? Så hur kan jag... Bla bla bla, sound, sound. Jag bara vill ta ner den lite grann spel. Ja. Musiken är ju bra, men hur tar jag ner det? Jag vill ju bara ta ner det. Community, bla bla bla blo blo. Vi får ju ta av det. Man kan ju inte stänga Allt låter ju som... Hur sänker man allt det här? Finns det... Så någon bajskorv som gjorde det här... Det är redan gått tre minuter. Då börjar vi spela det. Vi sätter på spel. Det, det, låter mycket men jag tror att det är bra då. Vänta, jag sänker ljudet på min dator. Kolla på smart-huvudet här. Jag sänkte, jag lagt den jättehögt. Det är därför. Så det var upp till er, då kan jag förstå. Man bara klickar på pengar. Men kolla, det är någon som sa pengar, men kolla här. Bil till och med. Jag, önskar jag kunde göra min mus här som ni ser är större, då kunde jag gjort det här. Bu, bu! Okej, okay. klick. This uh, nice young fighter showed up to take some of those clicks off your fingers. Some of those clicks off your fingers. Okej. Okay. Ah, nu är jag... Kolla nu. Boom! Boom! Ser nu? Kolla. Jag, tänker den men den autoklickar igen, men ni kan tänka om Ja, om ni vill att jag ska använda NATO-klickar. Det hjälper inte väldigt mycket. Men det hjälper lite, ganska mycket i början. Men efter en stund be behöver man inte det. Vänta, ska jag använda NATO-klickar? Mm. Jag vill använda den, men jag tänker inte. me. Me! Me, me, me, me, me, me, me. me. jag sa hej då. Ah! Så när vi... Ah! Så när vi... Nu när vi... Ah! Dö! Dö! Dags för Kraften mig. Nej, det är bäst Jag gillar när de ska Jag vill döda dem. Det är roligt att höra dem skrika, a.k.a. kanske mig som gör det. Men det finns superhero. Oja, oja, åtta demers. Oja, oja, dö, dö. Ni this att jag låter som en gorilla. Nu gör vi 10 damager som är ganska coolt. Men nu har vi en upgrade då, kolla. Big clicks. Sig increases it the helpful clicks damage. Vi kommer inte läsa alla men ni kan läsa Ni kan läsa dem själva. Jag kommer ge er en stund. Ni kan pausa videon här eh, så att ni kan läsa det själva då. Om ni vill. Jag är inte riktigt sugen. Men här har vi en boss och där har vi en timer. Så hur ska vi klara den? Jag vet. Uppgradera och dö. Det där är fortfarande svårt. Så hur gör vi det? Bara gör det här tills vi får 100 pengar! Vad tror du? Tror att jag faktiskt vill, tänk, vill vara bra på det här spelet? Jag vill faktiskt jobba. Nej, jag vill inte jobba för att bli bra. Jag kan använda tre timmar, men då vill jag inte använda min tid för att faktiskt göra saker med det. För det enda jag gör i mitt liv, det är att stå här på en dum dator och göra videos. Här. För det är mitt liv. Nu vet mitt liv. Uh, Berätta i ert liv i kommentarerna hur ledsna ni var om min... Eller så, ni kan berätta igen hur ert liv är, eller så berätta eh, eh hur, hur ledsen ni var om min eh, väldigt ledsna stund. Eh, jag, eh, eh jag är så ledsen nu, så, så jag... Så, eh, om, ni hoppas, om ni är ledsen... Om ni förstår, jag är väldigt ledsen. Jag är så ledsen just nu. Krik! Die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, Tack så mycket. Tack så mycket. Jag ska bara ta alla dina pengar. Det här är vad jag gör på det här spelet. Mörda någon och sen ta deras pengar. Så när jag får det, eh, då måste jag säga... Eh, det är ganska, det är ganska epic. ja, ja, ja, ja, ja, ja. Borde få 100 så jag kan få den här upgraden. Big clicks. Nu har jag den. Nu har jag... Boom! Boom! 27. Det hjälpte jättemycket. Jag ger mig inte lika mycket pengar men snabbt kommer jag få jättemycket pengar. Så det är bara smarta på att det är början så vor der Zugriffen Achievement! Achievement! Achievement! Pick an achievement, guys. I got the achievement. Am I act? Did I actually for? Guys, I actually did something with my life. I actually did my first ever clicking uh, in my first ever clicking achievement without using an auto clicker. Give claps to that. Please give me a comment how um, epic that was my ever first uh, without the, which uh, uses auto clickers. My first, I've got my first ever achievement without auto clicker or um, the hood. Hur långt har jag gått? 11 minuter! Vi har inte ens kommit så långt. Då borde vi börja känna på här. Jag kan inte precis 11 minuter, kanske 20, eller 13. Men jag måste skynda på här. Så måste jag köra. Dadarom, dadarom, dadarom, bye, bye, Jag dadarom. Hej, darra, dadare. Och eh, ledsen att behöver att det blir där. Okej, okay, där, där, där. Okay. Vi får bra pengar nu. Vi får bra också. Uh, uh, uh. Det här... är... Jag önskar jag kunde det som man bara försvinna. Undrar hur man, om man skulle, om man faktiskt dör som. Det skulle vara coolt att veta. Jag börjar gör my progress. Annars kommer jag aldrig kunna spela göra en sån här video utan att den tre timmar. Jag tänker kanske, kanske efter den här videon så, jag, tänk, jag ska efter det här tänker jag äta och sen tänker jag göra en video efter det. Så när du ser den här videon då, då kommer du säkert att säga, ah, ny gubbe här. Mycket, han är, han är ganska bra. Ah, spelet är spelet färdigt. Jag resetar det eh, en stor reset som gjort så allt jag har gjort i spelet försvinner. Och det är bara fel. Så ni bättre likea och subscriba för jag gjorde det här fel. Ni kan inte se mig men om jag pekar just nu på er. Okej, okay, på det här trollet och den där eh, loopen som det står här. För 12, en minut har redan gått. Wow. Måste skynda på här då. Annars kommer aldrig videon hända. en ny boss. Jag har säkert de bästa klicksakarmarna i världen men jag är inte så bra som Jag Döda den! Jag dödade den! Första gången i världen jag gjorde någonting. Eh, ni kan, om ni, om ni kan vara snälla så ge en, eh, ge en klapp i en comment. Gör en klapp-emoji i kommentarerna för hur bra jag är på det här. Säg liksom Åh oh, hej, cool video! och Jag har subscribat och... Uh, men efter det gör också snälla en... Eh, jag bara, bara liksom bara bra video. Eller även om du är en hater kanske bäst för sämsta videon någonsin. Men som är inte så snällt och jag kommer eh, inte bli glad men och, eh, om du är snäll, jag ge fortfarande en klapp. Eh, för liksom, det var första gången i världen jag gjorde någonting i mitt liv. vad ska jag... För att döda dem då. Ah, det klias på min hand. Det låter konstigt för er då. Ni förstår inget i världen. Haha, losers. Ah, ah, jag är ledsen. Okej, okay, jag är jätte... Okej, okay, jag skojar. Jag är inte ledsen för det okay, jag kanske är snälla subscriba nu. Snälla, snälla, snälla! Liv mitt liv! Utan att ni subscribar kommer inte jag göra, kommer jag kunna inte göra för just nu. Eh, jag, be ja, jag behöver inte, jag har inget jobb. Men när jag behöver pengar så behöver jag er. Som den här. Ja, det är precis vad jag behöver. det skulle vara väldigt snällt om ni gör precis som det. Eh, bara ge mig era pengar. För om ni inte gör det tänker jag bara döda er. Och jag press, för att pressa ut era pengar. Ni kan alltid låta er en cool video. För det är hur jag är. Oj, yeah. nu fick vi blåst en sak. Det kallas... Jag vet inte, jag vet inte vad jag ska säga, skulle säga ni gör saker. Achievements, gubbar, stats. Ni vet det säkert redan. Ni har säkert spelat spelet redan. För det är ju ultrakänt om ni inte har. Eh, så kan ingenting i världen. Haha, det var bara ett skoj. Snälla, eh, gör, låt inte mig behöva sluta videosar. Snälla subscribe och om ni har sub subscribe. Eh, Uh, osubscriba inte. Okej, okay, uh, 10, okej. Okay. Det här tar ju för alltid. Hur länge har videon gått? 16! Så har jag inte gjort någonting. Vet du, jag är ledsen här men jag tror jag behöver gö eh, gör, göra, sätta på mina hacks. Jag är redo för hacks allihop. Okej, okay, um. Ehm. Okej, okay, var, var inte beredd för hacks. Ni kommer se, hur går jag? Beredd för hacks, vill ni se hacks? auto clicker on um auto clicker but it's actually good on uh good hot wait hotkey um i need to change it real quick i'll get it to like F. no it's it's e see my. This is my power! Die! Die! Die! Oh yeah. I got sheep. Okay, I, I'm gonna stop. Okay, um. Maybe I shouldn't have done that. Okay, I, I think I'm gonna change the little bit here. okay um I'm just gonna change it a bit. not one I think I'm gonna make it um every hmm, 10 no I ah, know every 30 milliseconds does that work it kind of does It actually works for this time. Yay! Now you can watch the video without switching to another one, like 100% billion needing to switch to another video. Yay! Look, we have so many stuff. Yay. I'm happy when I get stuff. Did you know that? Well, if you did, now you know. Oh, I used ability. This is my ability! <laughs> you are, I'm unstoppable. With my hacks, I am unstoppable. You can't defeat my hacks. Okay, this actually isn't a hack. That's my ability. I wasn't meant to use it, but here. But here you go, guys. Now you see my hack skill. Hack skills totally not um a game mechanic. 100% real. Okay. So the video is like 20 minutes by now. So now auto clicker on. Okay, I'm gonna I'm gonna try to stop doing this because maybe it will help sounds fun to me, but for you it sounds like funny. So from now I'm gonna do stop us because I'm evil. For you it's for you it's prob and you're probably really happy because now because you probably hate me and my voice so that's so that's pretty cool Oops. Um, let's go out of the shop. Let's go here doing stuff. Oh yeah. Ba ba ba. Ba. Pew. Pew. Pew. Pew. This is what I do every day. Now you probably kill me. So that's pretty cool. Now let's play the game. Okay, it's soon um 15 minutes. When it gets to 15 will stop the video okay I think that sounds pretty good so when it gets to 15 uh, our epic video will stop so that's really sad so we got um this should be this this this but it says this um best clicker ever now worst clicker ever so that's pretty cool okay I'm in epic so now let's yeah, now let's... Let me get me stuff, bro. ah, ah. Det är lite laggigt men det funkar som är bra. I got the shipment, guys. Look. Look, guys. I, I got the shipment. Where is it? Huh? Oh. I should have Well, I'm sure have done that, right? No? That's kind of weird, but okay. Look. I got... Okay. Look! I got achievement, level up heroes 1 billion times. I mean, okay, it's soon, um, 15. I don't want to stop the video, but I don't want to make it like a 1 billion long video. <gasps> yeah, guys, the 1 billion uh, so uh, something uh, hours long video, the video that will uh, you will never watch to the finish, cause um, then you will probably die. So that's pretty cool. Okay, we should get this or this. I said this. And I just... We don't have much time left, boys. Okay, oh, we should get... Can I get enough stupid game? Give me money. Give me that. Like, give me stuff, game. Why you guys like be so like stupid? Why? Look, boss, which is on. Oh, um, it looks like it's almost like 15 minutes. So, um, second now and. Hope you liked the video and um, it's not fifth. It's probably is okay. Hope you liked the video. Bye. Hope you like Clicker Heroes and be ready for next click. The cl be ready for your clicks and use them for subscribe. Don't use them for Clicker Heroes, cause then I, uh, it's fun to play it, but first use your clicks for subscribe please this is my life please do it